hello friends good Modi care morning दोस्तों मोदी केयर में आप सभी का स्वागत है मैं डॉक्टर रेयन सिंह चलिए दोस्तों आज आप लोग के बीच में फिर से मैं लाइव आया हूँ चलिए आज मैं आप लोग को मोदी केयर कच्ची घानी सरसों के तेल के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ कुछ ही दिन पहले हमारी मोदी केयर कंपनी ने कच्ची घानी सरसों का तेल पाउच में लॉन्च किया था एक लीटर में लॉन्च किया था और बहुत ही जल्दी आपके बीच में पाँच लीटर गैलन यानी पाँच लीटर का भी तेल का पैकेज आप लोग के बीच में लॉन्च कर दिया मोदी केयर कंपनी ने देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है तो सरसों का तेल जो कि पाँच लीटर के भी गैलन में आ गया है आप लोग के बीच में हर डीपी पे उपलब्ध है तो दोस्तों चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसकी खासियत क्या है कच्ची घानी सरसों का तेल और जो अन्य तेल सरसों का होता है उसमें खासियत क्या होती है इसके जानने से पहले मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों चलिए आप लोग को बता दूं कच्ची घानी सरसों का तेल की खासियत क्या होती है दोस्तों यह कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है दोस्तों कोल्ड प्रेस ऑयल का मतलब होता है जब इसको पेरा जाता है तो वो गर्म नहीं होता है यानी कि यह लकड़ी के कोल्हू में पेरा जाता है दोस्तों और सारे जितने भी सरसों के तेल बनते हैं या तो केमिकल युक्त होते हैं या तो कहीं अगर मशीनों में पेरे जाते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं हीट होते जाएँ गर्म करके पेरे जाते हैं तो वो जो है उतना बेहतरीन नहीं होता है या तो जितने भी मार्केट में हैं यह बिल्कुल जो है केमिकल युक्त है केमिकल मिला हुआ सरसों का तेल मिलता है लेकिन हमारे मोदी केयर का कच्ची घानी सरसों का तेल दोस्तों मैं बता दूं कि सबसे शुद्ध है यह जो है ठंडा होता है यह गर्म नहीं होता है तेल ये आपके लिए नुकसान नहीं करेगा आप इसका इंटरनल एक्सटर्नल कहीं भी यूज़ करिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों यह कोल्ड प्रेस इसलिए कहा जाता है कि जब लकड़ी के कोल्हों में पेरा जाता है तो गर्म नहीं होता है लेकिन मशीनों में जो सरसों का तेल पेरा जाता है वो गर्म हो जाता है या तो हीटिंग करके पेरा जाता है तो वो जो है उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है जितना फ़ायदेमंद कोल्ड प्रेस सरसों का तेल होता है दोस्तों तो मैं आप लोग को बता दूं कि यह बहुत ही अच्छा तेल होता है और यह जो है हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा भी माना जाता है और बिल्कुल शुद्ध भी है जिसमें दोस्तों भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी मिला हुआ है म्यूफा प्यूफा भी मिला हुआ है विटामिन ई e और मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में है दोस्तों इसके अलावा विटामिन ए विटामिन डी भी सरसों के तेल में हमारे पाया जाता है दोस्तों ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे हर डी पे उपलब्ध है कच्ची घानी का सरसों तेल दोस्तों अगर किसी दूसरी कंपनी का लेंगे तो 200 से ऊपर का मिलेगा लेकिन हमारा जो है 200 से नीचे का है प्रति लीटर का दोस्तों आप बाबा रामदेव का ले लीजिए या किसी अन्य कंपनी का ले लीजिए कच्ची घानी सरसों का जो कोल्ड प्रेस तेल आता है वो बहुत काफ़ी महंगा देते हैं लोग लेकिन हमारे मोदी केयर में इतना महंगा नहीं है सिर्फ अपने समझने का फ़र्क है दोस्तों जो मार्केट में तेल आता है वह केमिकल युक्त होता है हमारा सरसों का तेल तो है ही लेकिन कोल्ड प्रेस्ड तेल है अगर आप नेट पर सर्च मार के देख लीजिएगा कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल आप देखिए 200 से सारे जो है ऊपर हैं ढाई सौ तीन सौ रुपया प्रति लीटर से कम नहीं कोई तेल मिलता है लेकिन हमारी मोदी केयर ने दो सौ से नीचे ही इसका दाम रखा है और डी प्राइस और कम है दोस्तों तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि एक लीटर का कितना दाम है हमारे इस मोदी केयर में और दो लीटर का कितना दाम है तो दोस्तों एक लीटर अगर साउल फ्लेवर कच्ची घानी सरसों तेल आप लेते हैं तो इसका एम है एक एक सौ पंचानवे रुपया और डी पी प्राइज है एक सौ पैंसठ रुपया जी हाँ दोस्तों एम आर पी है एक सौ पंचानवे रुपया और डी पी प्राइज है एक सौ पैंसठ रुपया और बिजनेस वैल्यू सोलह पॉइंट पाँच जीरो भी बनता है और पॉइंट वैल्यू जो है जीरो पॉइंट छः एक है दोस्तों यह एक लीटर का अगर पाउच खरीदते हैं सरसों का तेल तो उसका एम आर पी एक सौ पंचानवे डी पी प्राइज एक सौ पैंसठ है अगर आप पाँच लीटर सरसों का तेल खरीदते हैं दोस्तों तो उसका एम है नौ सौ पचहत्तर रुपया और डी पी प्राइज है आठ सौ पंद्रह रुपया याद रख लीजिए एम आर पी है पाँच लीटर सरसों का तेल जो जर्किन आता है गैलन आता है उसमें उसका एम आर पी है नौ सौ पचहत्तर रुपया और डी पी प्राइज है आठ सौ पंद्रह रुपया और बिजनेस वैल्यू इक्यासी दशमलव पाँच जीरो बनता है और पॉइंट वैल्यू तीन दशमलव जीरो एक बनता है दोस्तों सरसों का तेल में बहुत ज़्यादा बिजनेस वैल्यू या पॉइंट वैल्यू नहीं बनता है लेकिन ये है कि हमें शुद्धता मिलती है और शुद्ध जो है सरसों का तेल मिलता है जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं हम निरोगी रहते हैं हमारा खाना डाइजेस्ट होता है और हमें किसी प्रकार की लीवर संबंधी समस्या नहीं होती है दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ बता दूं कि लीवर की जितनी भी समस्याएं होती है या हमारे शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं नब्बे परसेंट हमारे डाइजेशन से होती हैं अगर हमारा डाइजेशन ख़राब हो गया तो नब्बे परसेंट समझिए कि आप बिल्कुल ख़राब हो गए दोस्तों क्योंकि डाइजेशन ख़राब होता है तो लीवर ख़राब होता है स्वेलिंग होती है पेनक्रियाज ख़राब होता है शुगर बीपी सब इसी से हार्ट अटैक सब बढ़ता है तो आप अच्छा तेल खाइए कच्ची घानी सरसों का तेल खाइए या तो एक्टिव राइस ब्रांड आयल लीजिए दोस्तों इसमें जो है खाना सुपाची होता है अच्छा भी होता है और दोस्तों आप सही रहेंगे तो पूरा परिवार सही रहेगा तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों कच्ची घानी सरसों का तेल सबसे बेहतरीन हमारी मोदी केयर कंपनी दे रही है और कम दामों में दे रही है आप पता कर लीजिएगा गुड मोदी केयर मॉर्निंग